Ich und ein paar andere YouTuber waren bei den Community Days bei Konami eingeladen und dort hatten wir die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Und hier ist ein Teil des Interviews. Das Interview wurde quasi in mehrere Teile aufgeteilt. Wie gesagt, ein Teil kommt jetzt bei mir und am Ende des Videos verlinke ich euch noch die anderen Teile des Interviews. Bei den Fragen handelt es sich um Fragen, die man sich schon immer mal Konami stellen wollte oder auch um Fragen, wo man sagte, ja, wie steht Konami dazu einfach? Wir haben halt gefragt, hier sind die Antworten und hier im Bild seht ihr schon, links, das ist der Michael einmal bei Konami und rechts, das ist einmal die Stephanie. Diese beiden arbeiten für Konami und und beschäftigen sich halt explizit mit der Abteilung Yu-Gi-Oh! Konami bietet ja noch mehr an als nur Yu-Gi-Oh! Und das sind halt eben die Mitarbeiter für Konami Deutschland. Und wir fangen auch mit der ersten Frage an und zwar, welche Turniere organisiert ihr? Alles bis inklusive deutsche Meisterschaft machen wir hier. Alles drüber, also Europameisterschaft, YCS etc. England. Okay. Und alles über Europameisterschaft, USA. Okay, aber ihr, ihr könntet theoretisch mit den, mit den Engländern reden, falls mal irgendwie YCS in Deutschland stattfindet wo es am besten passen könnte. Oder? Ihr habt doch bestimmt ein bisschen Erfahrung in der DM. Dann sagt ihr, okay, Bochum ist mal ein guter, guter Platz zum Beispiel. <laughs> ähm, okay. Ähm, haben die Frage, mal empfohlen. <laughs> haben wir gemerkt. die Frage ist jetzt, äh, wir haben, wenn wir White Spaces haben, haben wir sie halt entweder im Westen, was äh, halt irgendwo in Nordrhein-Westfalen ist, oder in Mainz, was Südwesten ist, oder wir haben sie im Osten, was äh, in Berlin ist. Warum gibt es keinerlei Groß-Events im Norden, wie Hamburg oder Hannover, wo ich herkomme, oder halt zum Beispiel auch äh, in Bayern wie in äh, München? Das ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Das ist nämlich der gleiche Grund, warum es da keine deutsche Meisterschaft gibt. Ähm, wir versuchen natürlich immer, das für möglichst viele Spieler zu eröffnen. Und ein Punkt ist halt gute Erreichbarkeit von überall her. Und der zweite Punkt ist die lokale Community vor Ort. So, und die lokale Community ist nun mal einfach am größten in NRW zum Beispiel. Deswegen bietet sich das da immer an, weil da allein schon sehr viele Spieler einen kurzen Anreiseweg haben. Mitte ist auch mal gut, davon da haben alle den gleichen Anreiseweg. München ist halt für alle eigentlich, außer die Münchner, denkbar schlecht. Das ist der Hannover ist aus. Also Nein, also das ist Hannover ist durchaus auch ein Kandidat für die Deutsche Meisterschaft 2019. Das ist doch, das ist doch, das ist doch mal ein Kandidat. Ein Kandidat. Ja, ein Kandidat. Bei der Weiß ist es sicherlich wieder, äh, spielen andere Kriterien mit rein, eben die, auch die europäische Erreichbarkeit gegenüber Deutschland, wo ich doch eher auf die lokale Erreichbarkeit plädiere. Aber da muss ich gerne äh, dann an meine Kollegen in ja. Irland verweisen, weil die machen. Genau, wir hatten nämlich 2015 die EM in Irland, die doch sehr karg besucht war, weil das doch schon weit weg war. Also waren ja nicht so viele Spieler da, als ich da war. Mag, mag daran liegen, dass äh, da äh, der eine oder andere Ihre mit dem Team ist. Okay. Vielleicht, weiß ich Alles klar. Wie viele Mitarbeiter bei Konami, die mit Yu-Gi-Oh! in Kontakt kommen, spielen selber aktiv das Spiel. Also man ich, fragt sich das halt natürlich. Ich weiß, dass viele, dass viele spielen. Wer jetzt wirklich echt Meta spielt, sind glaube ich nicht so viele. Liegt sicherlich auch daran, dass wir selber auf Turnieren ja gar nicht mitspielen. Von daher großartig Meter zu spielen, macht ja nur Sinn, wenn man viele Leute hat, mit denen man außerhalb Turnieren auch Meter spielen kann. Ich zum Beispiel bin hier der Einzige, also äh, mein ja, Ja, der Einzige von zwei. du spielst Meter. Nein, ich meine, wir sind die, die, du bist ja halt Ja gut, das, das, Team, das Team in Eschborn sind zwei, äh, ja. davon spielen fünf, würden 50% Meter spielen, das reicht nicht für ein Turnier, das reicht nicht mal für ein Duell. Äh, in England sieht es anders aus. Die spielen halt auch im Büro, ähm, wenn neue Sets rauskommen und testen mal. Also das passiert schon. Wirklich Meta, glaube ich, ist es da auch nicht so viel. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist, äh, ob wir wirklich spielen, jetzt egal in welcher Höhe, ähm, würde ich mal sagen, ist es ähm, eher, dass die meisten auch Spielen. Ja, also Spiel, Spielen ja, aber er hat ja gefragt, wie viel würden wirklich Meta spielen. Das, mhm. das würde ich vielleicht sagen, fünf bis sechs vielleicht. Und spielen insgesamt aber 10 bis 15, schätze ich. Jetzt ist halt die Frage, äh, was ist die, was ist die Gesamtgröße? Ja, klar. Das Doppelte wahrscheinlich. Ja, also ich würde sagen... Also alle, die mit Judo zu tun haben, nehmen auch die Karten in die Hand Ja. ja, klar. Aber da wir selber auf Turnieren nicht spielen, ist natürlich da äh, die Motivation, irgendwie so Hardcore-Decks zu bauen, halt auch relativ klein, weil man ja gar keine Möglichkeiten hat, großartig zu spielen. Wird Yu-Gi-Oh! in Zukunft vielleicht in einem anderen Format gespielt? Also wird es andere Formate geben? Zum Beispiel das traditionale Format? Ähm, also das Tradition-Format kommt immer mal wieder auf den Tisch und wir, wir lassen es auch immer mal wieder so einfließen. Aber das hauptsächlich unterstützte Format ist natürlich Advanced ähm, Constructed. und, das ist auch das, das Hauptformat, äh, was weiter unterstützt wird. Ähm, Set Rotation, nein. Ich glaube, dass das bei Yu-Gi-Oh! nicht so sinnvoll wäre, weil die Sets einfach zu übergreifend ineinander sind. Also kommt ein neues Set raus, wird auf einmal ein altes Set wieder interessant und das, die Decks könnte man dann einfach alle nicht spielen, wenn man diese Sets eben nicht erlauben würde. Hm. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass vielleicht ja extra Turniere für Kinder cool wären. Was soll ich da machen? Dass vielleicht so Turniere extra nur für Kinder sind und vielleicht halt die nur für... Du meinst sowas wie ein Dragon Duel? So eine Art, genau. Ist so Genau, aber, aber, aber häufiger, also vielleicht auch auf, auf Regional sozusagen, dass die besseren Einzug haben. Also statt nur auf YCS oder so oder DM. Das gibt es tatsächlich schon auch. Ähm, das machen manche Stores tatsächlich schon. Und wir unterstützen das auch, wenn sie es machen. Die sagen, wir haben ein Turnier für Leute bis 16 oder so oder ein Turnier für Casuals oder wie auch immer man das dann nimmt. Die Leute kennen ja ihre, ihre Kunden und sagen dann, nee, du spielst aber wenn, dann ein Profi-Turnier mit dass sie das halt splitten. Das kann aber nicht jeder Laden machen, weil nicht alle Läden haben so viele Spieler, dass man sagen kann, ich mache daraus zwei Turniere. Ähm, aber manche machen das tatsächlich. Also offiziell gibt es kein eigenes Turnierformat, außer dem Dragon Duel für jüngere Spieler. Aber wie gesagt, manche Läden machen das und wir finden es auch gut, dass das so gut Was wir auch noch haben, ist die Convention Tour, wo wir versuchen, möglichst ähm, flächendeckend äh, durch Deutschland zu reisen, also sowohl also westlich, östlich, auch im Norden ähm, und auch in Süddeutschland unterwegs sind und da haben auch alle Casual-Turniere, Casual-Spieler und auch jüngere Spieler die Chance. Da sind relativ wenig äh, jetzt wirklich Core-Player, ne? vielleicht mal so wie letzte Woche kommt der ein oder andere ähm, Core-Player mal dazu, aber grundsätzlich ähm, ist das auch eine, eine Plattform für, für Casual-Spieler und jüngere Spieler. Sind in Zukunft Neuauflagen älterer Produkte geplant, wie zum Beispiel bei der Legendary Collection 2? Die Legendary Collection bietet sich, sich sicherlich viel besser dafür an, als äh, zum Beispiel Metal Raider oder so nochmal aufzulegen. Ähm, ich will das nicht gänzlich ausschließen, aber es ist doch eher unwahrscheinlich. Also eher diese, diese, diese Boxen oder Collection-Sets, die einfach auch mehrere Sets umfassen, äh, macht, glaube ich, mehr Sinn, da, da zu machen. Und so wie, wie, wir, wie die Resonanzen von den Spielern sind, waren das ja auch genau die richtigen, die wir ähm, uns ausgesucht haben. Und die Nachfrage ist ja, ist ja durchaus da. Wann tritt der Fall ein, dass eine Emergency-Liste notwendig ist? Der Emergency-Fall tritt dann ein, wenn man zum Beispiel, wie es eben bei den Hotels war, so ist, dass eigentlich gar kein anderes Deck mehr gespielt wird. Weil einfach alle, wirklich alle nur noch das spielen und das macht ja auch niemandem Spaß, wenn das so ist. Dann gibt es natürlich, wenn die Leute sagen, naja, Konami macht die Bandlist nur, die wollen jetzt wieder Kohle machen. Aber letztlich hat auch keiner mehr Spaß auf Turnieren. Und wenn so ein Deck dann äh, ein bisschen genervt wird, dann hat man auch wieder ein bisschen breiter gefächertes Meta. Wobei, was ist denn überhaupt zu breit gefächert? Gibt es nicht zu viele Decks manchmal, dass man sich gar nicht mehr im Zeitdeck darauf vorbereiten kann, sozusagen? Also wird das auch irgendwie ein bisschen... Macht das nicht spannender, wenn man Ja, ja finde ich ja auch. Aber warum ist dann zum Beispiel noch äh, Clifford Scout auf 1? Oder Schulz. Oder Schulz meinen. Also, ein paar Karten, wo man sich dann fragt, so, ist das denn überhaupt noch gerechtfertigt? Und das würde ja vielleicht schon das Deck wieder ein bisschen spielbar machen. Das ist die Goyo-Thematik nehmen. Die haben ihn auf 3, der ihn auf 0, <laughs> Er hat <laughs> 0. Sowas. Also, also ja, das, ist das, das ein Punkt oder nicht? Ja, das, also ich glaube, dass, bei, dass oft der Fokus bei den, bei den Bandlists dann auf bestimmte Keycards sind, die wirklich dann wichtig sind, dass sie geändert werden. Kann durchaus sein, dass die eine oder andere Karte gar nicht in Betracht gezogen wird bei der, bei der Bandlist. Dass die sagen, ja, die ist da drauf, lass die einfach mal. Beim nächsten Mal, wenn vielleicht kein Emergency ist, äh, guckt man sich dann vielleicht die anderen Karten nochmal an und sagt, okay, komm, die machen wir wieder auf zwei oder so. Ähm, will ich nicht ausschließen, dass das bei der Karte auch mal wieder passiert. Und dann den Schade, sondern fünf Jahre vergessen auf der Band ist. Vielleicht. Vielleicht mögen wir den nicht, ich weiß es nicht. Soll in Zukunft mehr der Schwerpunkt auf Duelings liegen oder soll vielleicht sogar Duelings irgendwann mal das TCG ablösen? Ich glaube, das schafft man ja auch gar nicht. Ne? Ich meine, letztendlich ist es immer noch eure Entscheidung, wollt ihr Dueling spielen, wollt ihr Speed Dueling spielen, bleibt ihr beim TCG, spielt ihr Monopoly ne? oder spielt ihr, was weiß ich, Ball? <laughs> ja, der, der Fokus ist definitiv weiterhin auf dem, auf dem, auf dem TCG. TCG. Wir machen natürlich auch Aktivitäten für, für Duelings, aber das Ziel wird nicht sein, ähm, aus dem physischen TCG ein digitales zu machen. Also ich bin durch. Ja, ich bin durch. Ja. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, also, ich, ich, ich, ich, Danke auch an euch. Hier nochmal ein Riesendank von mir an Konami. Danke, dass wir die Fragen stellen durften und dass wir vorbeikommen durften. Vielen Dank und ihr denkt euch sicherlich, ja, da sind noch ein paar Fragen offen, die ich noch gerne beantwortet haben möchte. Hier, wie gesagt, verlinkt sind jetzt alle anderen Teile des Interviews. Dort sind halt die meisten Fragen auf jeden Fall beantwortet worden. Schaut einfach vorbei den anderen vorbei und das war's von mir und ciao, ciao.